sería necesario es reconocer que este es un problema que nos afecta a todos, pero que es un problema que afecta más a los países pobres y a los habitantes de ciertas regiones del planeta. Yo creo que es importante entonces introducir como un elemento fundamental en Copenhague la idea de la justicia ambiental global. Ahí hay que buscar entonces respuestas a partir de esa justicia estableciendo responsabilidades de quienes han sido los mayores causantes de la debacle ambiental y simultáneamente buscando mecanismos para que esos actores que son los responsables de esta situación sean los que más contribuyen para mejorar la situación. Un primer punto. El segundo punto fundamental es establecer algunos criterios claros para fijar cuáles son los límites en los cuales nosotros deberíamos tener como marco referencial de lo que se va a hacer. Límites de emisión, cuánto hay que bajar y quién va a bajar y que se comprometa. Y en tercer lugar hay que dar paso a una desmercantilización de las relaciones del ser humano con la naturaleza. Yo creo que incluso podríamos ir pensando algo que me parece a mí clave. si alguna vez un tal Jesús hace dos mil años sacó a los mercaderes del templo, igualmente deberíamos sacar a todos estos mercaderes que han podido mercantilizar a la naturaleza y ponerle un valor, porque la naturaleza es vida y no puede estar sujeta a valores en suma, lo que debe hacer la humanidad es de entender que no se trata de dominar a la naturaleza, como dicen todavía lamentablemente algunos gobernantes de la región, sino que hay que entender que el reencuentro con la naturaleza es el acto de mayor profundidad de la modernidad del ser humano. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una gran responsabilidad y ojalá nuestros gobernantes estén a la altura de ese reto. Yo lamentablemente tengo muy pocas expectativas de lo que va a suceder en Copenhague. La propuesta del buen vivir surge por la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero no se agota en el mundo indígena. No es una propuesta de llegada, es una propuesta de partida. Es una propuesta que recoge entonces dentro de nuestras regiones y a nivel mundial otras iniciativas. La idea del buen vivir es también una idea que él la planteó hace muchos años de un tal Aristóteles. La idea del buen vivir se está planteada en las reflexiones de un economista como Amartya Sen y otros pensadores en el mundo. La idea del buen vivir también está en la vida y en la cotidianidad de otros pueblos y de otras culturas. Esto es fundamental. No solo es andino, no es un punto de llegada, es un punto de partida y eso requiere muchos esfuerzos. No es que de la noche a la mañana vamos a construir el buen vivir. Y de paso hay que decirles, el buen vivir no significa el mantenimiento de la dolce vita de unos grupos privilegiados que pueden vivir en esas condiciones gracias a la explotación de los otros, los capitalistas que explotan a los trabajadores, los campesinos que son explotados por los terratenientes y una serie de realidades en ese sentido. El buen vivir es sobre todo una propuesta que busca la armonía la armonía del ser humano consigo mismo, la armonía del ser humano con sus congéneres y la armonía del ser humano con la naturaleza. En términos concretos, en términos de una empresa, tenemos que establecer relaciones de armonía entre quienes dirigen una empresa y quienes trabajan en una empresa. Una empresa. Eso significa que hay que ir acabando con las relaciones de explotación de la mano de obra y eso implica ir pensando en otra forma de organización civilizatoria que no será la capitalista.